A história do muro que isola uma comunidade. Vamos começar essa história com a suave expressão Era uma vez. A Grande Muralha da China, que foi construída para proteger os estados e impérios chineses contra invasões. Esse fato remete ao Muro do México, que mais do que uma proteção do limite entre dois países, esse muro é considerado também uma barreira ideológica equivalente ao Muro de Berlim, que, como outros muros construídos, o objetivo é o mesmo: políticas de contenção, imposição de barreiras, mais precisamente, dividir, isolar pessoas, criar barreiras sociais. Seria bom se fosse como nos contos do Era uma Vez, mas não é. Os muros são reais e carregados de metáforas fortes. Vejamos o caso de uma comunidade brasileira. Segue a história. A comunidade do Mutirão, localizada na cidade do Crato, sul do Ceará, nordeste brasileiro, tinha a grata alegria de poder visualizar grande parte do centro da cidade. Incluída nessa bela vista está o Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcante, onde acontece uma grande feira agropecuária e shows com bandas nacionais. Nossa comunidade, por estar localizada no alto de um morro, tinha uma visão privilegiada do evento e da cidade. No entanto, o poder público estadual, através dos dirigentes do parque, usando a justificativa de delimitar o espaço, alegando a intenção de evitar a ocupação do terreno com moradias, construiu um muro em toda a extensão da principal rua da comunidade, denotando nos moradores sentimento de negatividade. Muitos moradores e moradoras dão depoimentos de como esse muro atingiu seus direitos de fazer parte da cidade. Tais depoimentos estão registrados de forma audiovisual. Existem também registros do local em questão através de fotos. Os moradores que foram ouvidos expressaram seus sentimentos em relação à obra, seus sonhos de futuro, com a possibilidade de se retirar esse muro. Reunimos nessa história todos os registros possíveis para externar as angústias e os anseios do nosso povo, como também sensibilizá-los da luta em prol da retirada desse muro que nos causa sensação de abandono, exclusão. Para além dos interesses da nossa comunidade, temos a pretensão de divulgar essa história para que o máximo de pessoas conheçam e entendam nossa busca de um lugar melhor para se viver de forma positiva que nossa história seja inspiração para outras histórias. Que nosso sonho, nossa luta, tenha um final igual ou melhor que as histórias do Era uma Vez.